Прошу предоставить мне право вдыхать свежий воздух. Предоставление права вдыхать свежий воздух, нам сказали. Право вдыхать свежий воздух, нам сказали. Нам Право вдыхать свежий воздух, нам сказали. Право вдыхать свежий воздух.